हौसला दिलों में है और रगों में जोश है तेरे साथ तिरंगा है ये विजय का उद्घोष है तू ठान ले तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ चीयर फॉर इंडिया